tener conciencia de eso. Luego hay, hay otra, otro aspecto importante que es estudiar de forma profunda estos elementos que son los que te ayudan a crecer por dentro, a mirarte, a mirarte a ti mismo. ¿eh? Como no tenemos